Здравствуйте, меня зовут Гульмир Габдулна, я из Республики Казахстан, живу в городе Нусултан. Сегодня я хочу с вами поделиться очень ярким результатом. Это, резу... а это болезнь Паркинсона. Этой болезнью болеет сестра мужа. При болезни Паркинсона для нее было характерно сильный тремор, постоянно повышенное давление. сіздермен мен хасенова салтанат жасым елу сегізде мектепте 40 жылдық еңбек өтіліммен мұғалім және тәрбиесі меңгеруші болып қызмет жасаймын 2021 жылдан бастап халықаралық коку компаниясының бит А когда она сюда в первый раз пришла, она вот так пришла. У меня болезнь Паркинсона, ең самый стадия была. Отлично делали. <laughs> сюда пришла вот так вот. 2011 жылдан бастап Паркинсон ауруына шалдығып, тегін беретін дәріні күніне алты рет қабылдап отырмын дірілім басылмады одан сайын денсаулығым нашарлап төмендей бастадым ал 2019 жылдан бастап осы коку компаниясының өнімдерін қолданғаннан бері қол аяғым бұрынғы қалпына келіп көңіл күйім жақсарып өз өзіме қызмет жасай аламын және массажды өзіме жасап ем қабылдаймын қазіргі кезде үй шаруашылығымен айналысып нан илеп ет асып өзіме өзім қызмет жасай алатын жағдайға жет